Ich muss nachladen. <laughs> also, ich glaube, hier bleibe ich stehen. Hier ist ganz cool. Wechsle das Magazin. Ja, hier ist